नमस्कार नमस्कार बॉलीवुड पर आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में अब संडे एंजॉय करते नजर आए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें मलाइका अरोरा संडे के दिन येलो मैक्सी ड्रेस में नजर आई मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए मलाइका स्पॉट हुई वहीं दिशा पटानी इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग कर रही है फिल्म की शूटिंग के समय संडे को दिशा पिंक ड्रेस में नजर आई दिशा के साथ टाइगर श्रॉफ भी स्पॉट किए गए दोनों का रिलेशनशिप चर्चा में बना हुआ है हालांकि अपने रिश्ते पर दोनों ने चुप्पी साधी हुई है टाइगर के लुक की बात करें तो